So, hello. Please tell me your name and age. Adım Asya, e, eh, 11 yaşındayım. Okay. Many people say that sports and studies are completely different things and incombinable things. You've been a successful athlete and a brilliant student for a couple of years, so could you tell me what was your experience in combining sports and your studies, and did you find it difficult? Ee, tabii ki zor buldum çünkü belli bir düzen ve disiplin gerekiyordu. Bazen ödevlerimi yetiştiremiyordum, e, sınavlara zor çalışıyordum ama belli bir e, tempodan sonra buna alıştım. Do you think sport even helps you in your studying? If yes, why? Ee, evet çünkü e, disiplinli olmanızı gerektiriyor ve disiplini kazandıktan sonra her şey daha kolay, her şey daha düzenli oluyor. According to your experience, can sport practice more promote learning? If yes, in which way? E, tecrübelerime göre spor yapmak öğrenmeyi teşvik edebilir tabii ki. Çünkü e, spor hem çok e, güzel hem hayatta önemli bir yere sahip ve antrenmanlar dolayısıyla derslere ve sınavlara çalışmanızı, telefonuna bakma sürenizi kısa yapıyor. Bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor ama e, bu da bir yandan da iyi oluyor. And what do you suggest to young people who are afraid of taking time away from studying if they dedicate themselves to a sport? E, derse vakit ayırmaktan korkan öğrencilere e, korkmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü zaten disiplini kazanıyorsunuz ve e, derslerde daha iyi olmaya başlıyorsunuz. Aksine daha e, disiplinli, daha öğretici bir hale geliyor. Her şey daha düzende, her şey daha verimli gelişiyor. Thanks so much.